Música Ini kakak jadi. mau belajar ya pikir ya bukan ini N nanas nih ini N nih N ini nanas mana A A, A. A. A. apa tuh Italia. dadah dadah sampai sampai jumpa dadah teman-teman bisa lagi buat buat lo sama-sama ya dadah sampai jumpa